भाई को गोली नहीं लग रही भाई ये खड़ा है तेरी भाई अमर मातर को हेलो तेरी मातर भाई को गोली नहीं लग रही भाई शैतान खिला रहे हैं पंखी में मातर को बेईमान तो बाप बेटे लैया मारेंगे तीन लेंगे सब ठीक अंजलि अंजलि ने पेट दिया भाई यही है कर अंजलि अंजलि मेरे को अंजलि ला के दो उसको डायनमो भैया पर्सनल कोचिंग देते हैं कमरे में लग रहा है माँ का चोला भाई लेकिन देखो हम है कटपुरी है मारते कम है पीटते ज़्यादा है समझ रहे हो अबे एक कंटाप अगर मार देते ना थूक लगा के कान के नीचे तो इंसान गुनगुना मुक्ता है कर दिया इकट्ठा और हम जा रहे हैं वो समझ रहे जहाँ एक एक को कुछ का गधा लेड़ा मेड़ा सब बना देंगे कहाँ कहाँ तुम लोग के लिए पत्तल लगवाए क्या कड़ी चावल खा के जाओ क्या I've located the next play zone. I got supplies. Watch out! एक त्याच्यावरच माझ्या वरती बसला माझ्याकडे छतावर दिसत असलं तर गेला मैं जाने देते भाई बात तो नहीं जाऊंगी तो टीम सिक्योर खेला भाई पर देते स्नाइपर वो जो मुझे पकड़ गंदी पे ये तो बड़ा पता है Aduh, jangan. lah yang besar dari पकड़ी हम फोर की वहाँ देख रहा और एक आ गया ओके मैं है टाइम टाइम है तो गाड़ी वाली गाड़ी वाली

抽起来。 हैकर बनती पूर्ण स्थळ रे बाबा थँक यू हैकर बोलते i I'm summoning a vehicle. video with my one day

I'll keep on running. Watch out! Watch out. असली कसली स्नायपिंग करायलेत भाई काहीच मुंडकं पण दाखविना त्यांना लोकेशन माहीत असून पण ते दाखविनात लोकेशन त्यांची ह्यानं नको बाई आपला गाडा का अच्छा और बोलो